tal on mingi teine kaup veel väga. Äh, kahes kihis äh, metallkonstruktsioonid või konteineri tüüpi konstruktsioonid. ülemise alumise äh, kihi kontaktpind metall metalli vastu. haardetegur umbes null koma kaks. aga kuna on äh, konstruktsiooniliselt, siis konteinerid äh, istuvad äh, pesadesse, siis on haardetegur oluliselt suurem, õigemini haardetegur ei mängigi siin rolli, vaid on siis kaup fikseeritud spetsiaalsete pesadega omavahel ära